Здравствуйте, 大家好！Это наш канал Китайский перевод 汉语五二一汉语我爱你。Uh, сегодня мы продолжаем учить новую песню. Uh, называ... Эта песня называется «铁棒成针», прямо перевести uh, «Достая э, железная заготовка» превратиться в иголку, но это означает терпение и труд, все перетрут. Хорошее значение. Давай с, со мной читать. Там внизу есть субтитры. Начнем. 铁棒成针，李白是中国唐朝时一位伟大的诗人。传说 他小时候很贪玩，怕困难，所以读书进步很慢。有一天，他放学回家，路过一条小河，在河边，他看见一位白发苍苍的老婆婆，呃，正在磨一根。 很粗很粗的铁棒，李白觉得很奇怪，就走到老婆婆跟前问：“老婆婆，您磨这根铁棒干什么？”老婆婆说：“磨成针。”李白听了觉得更奇怪了，就问：“这么粗的铁棒，您怎么能磨成针呢？” 老婆婆回答说：“能，一定能，只要功夫深，铁棒就能磨成针。”李白听了老婆婆的话，心里头忽然明白了。从此，李白刻苦读书，进步很快。后来，他终于成了一位伟大的诗人。铁棒成针。 比喻，只要有恒心、有毅力，做任何事情都能成功。所以在生活中，我们常说：“只要功夫深，铁棒磨成针。”